说一声谢谢，希望你们可以追究到底。然后我的脸书、IG、Instagram 这些，你们可以参阅一下。如果喜欢的话，帮我点个赞、跟追随还有订阅。希望你们不嫌弃我的实况台。Let's go！哦，我先关个一下，等他开。No。 上个厕所吗？那我等下跟佳佳一起吃。No！我说我等下跟佳佳一起吃。First blood，在那边上厕所也会死，也是蛮奇葩的。Baby Maybe。 贝贝，他怎么会发现我在那里的？他们刚刚是从哪里看的？是 ghost 吗？我不知道哎。 seconds until minions spawn. 臭死了！你还不去洗鞋吗？快去快去快去！拜托，快点，不要再踩了！快点啊！快点啊！好臭！好臭！啊哎，好臭！ 真的很臭，真的很臭，真的很臭！不要，你洗了没？你快点去洗啦！啊！你给我，你给我漂白水！你给我漂白水！你给我啊！我去拿七十五的酒精，快点喷雾。